है वो जाने और समझे कि किस तरह से अपने फ्रांसिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से एक रिस्पॉन्स अलग अलग लोगों तक जोरदार तालियां एंड इसी के साथ में जा रही है इसी तरह से ये इस तरह से आप ये बलून्स को देख सकते हैं अलग अलग दिशा में जाते हुए इसी तरह से ये वैंस भी अलग अलग दिशा जाकर लोगों को अवेयर करेंगे जागरूक करेंगे उन्हें जानकारी देंगे वैंस के द्वारा अलग अलग जगह जाकर उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में ये जानकारी जनहित कुछ शेयर लिए थे मगर आप तो कंपनी भी भूल गई होगी पैसे तो जो हर एक आम कश्मीर के घर को रोशन करेगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन की तो हम फ्रॉड से भी बचेंगे और शायद अपनी इन्वेस्टमेंट सही तरीके कर पाएंगे जोरदार इस तैयारी के लिए आदिपर से गुजारिश की वो भी कंसल्टिंग करें इन्वेस्टर्स श्रीमती अनिता शाह अकेला जी हाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी और साथ ही साथ हमारे बैठे कमाए हुए मेहनत के पैसे को यूटिलाइज करना चाहता है इन्वेस्ट करना चाहता है उसके बेस्ट रिटर्न्स चाहता है इस प्रोग्राम के लिए और मैं गुजारिश करूंगा समावेशी निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा निवेश का ज्ञान बढ़ाना निवेशक को मिले preserving climate in terms of growth of market-based financing, state-of-art online efforts with the participation of the society and industry bodies like Kashmir Chamber of Commerce and Industries which are required to be coming together holistically to support the small investors and increase the protection of the small investors. Financial capability also encompasses the knowledge that is the financial making is investor education. This is where we at IPFA invest and only and this is possible if you know how to make a budget, how to make a saving, where to invest the saved money. कि क्या करना है मुश्किलें ज़रूर हैं इसमें कोई शक नहीं हम ये कहें कि सब उनकी डॉरी है नहीं मुश्किलें हैं और दुनिया में मुश्किलें आज इकोनॉमिक मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं और ये जो लड़ाई आजकल यूक्रेन और रूस में हो रही है उसने सारे दुनिया को एक मुश्किल दौर से गुजरने का एक तरीका बना दिया है हम आगे बढ़े हमें मुश्किलें ना पड़े जिम्मेवारी है कल तुम ही उस कौम को पैदा करो जो आगे चल सके भगवान मैंने देखा हिंद मुसलमान सिख अरब मुल्कों में नहीं और खुशहाल है फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से उसमें हर एक इंफॉर्मेशन दी गई है बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ फरमा हो जाए please people how not to be taken advantage of by these किया जाएगा लेकिन शुरुआत यहां से करें aur ab भारत का नक्शा अगर देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जहां आदमी का सर होता है वहां नक्शे के ऊपर रचा हुआ तौर के ऊपर हमारे को मिलता आया तो मैं समझता हूं कि दोबारा से ये भारतवर्ष वही बन सकता था जो इतिहास का पढ़े हैं उनको मालूम खिताब मिला हुआ था की यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला ने ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करी उसको पब्लिश किया आंकड़ों के सहित कि दसवीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक भारत का विश्व की माली हालत के अंदर 25 फीसदी से लेकर के और 30 फीसदी तक हिस्सा हिस्सेदारी हुआ करती हुआ रशिया का झगड़ा जिसके साथ मुल्क के साथ हमारे को आज से कुछ बरस पहले तक और मैं तो यूं कहूंगा कि सन इक्यानवे तक हमारी इकोनॉमी को खोला गया सरकार जब आई सात परसेंट बढ़ी कोविड आया घट गई माइनस में तो चली गई जागरूक होके संचित कर सकता है और उसका निवेश कर सकता है उसको आपने दिशा निर्देश दिया उसको